这里有一个很深的阶梯，哎呦！我刚刚就是爬这个阶梯滑逗的。 有一种来鬼屋的感觉。 这真的可以进去吗？可以进去啊！我不要。 <laughs> 感觉很很多人做名，不觉得吗？ <laughs> 好像有那么一回事哎。竹中是阿美族独有的乐器之一，这是报喜讯的方式。 刚去看了这个纳鲁湾歌舞剧场，然后因为里面不可以拍照、摄影还有录音，所以就没有带你们进去看一个小时的表演，真的超精彩的，中间都没有空档让你觉得无聊，可以看到他们的服装啊，然后他们的舞蹈文化。那今天刚好是背男主，所以他们也有展现很多背男主的一些年纪的一些舞蹈。那是星期二到日。 的早上十点半跟下午两点半这两个场次，真的很精彩哦！所以如果你有来的话，千万不可以错过，一定要来看这个纳鲁安歌舞剧场的表演。